assalomu alaykum hurmatli global trend kompaniyasini partnerlari mani ismim ashurva muhayyo man bu kompaniyaga kelishimdan asosiy maqsadim sog'ligim sog'ligimni tiklash bo'lgan mana bu balzamlarni manga uyimga yotgan vaqtimda to'shakka yotgan vaqtimda mani o'rtog'im bugunsa xonim olib borib berganlar nano balzamlarni ichganimdan keyin man bu global drink kompaniyasining nano balzamlarini ichganimdan keyin man o'zi o'n kunda bemalol yurishni boshlab o'n kunda bemalol yurishni boshlab endi bemalol yurib qanaqa hassada yurardim bemalol turib o'rnimdan turib yurib nima qilib yurardim buni faqat man oyog'im uchun olib borib berishgan bu balzamlarni perfecta lux va vitaluxlarni faqat mani oyog'im uchun olib borib berishgan man buni faqat oyog'im uchun ichganman lekin aslida manda judayam ko'p kasalliklar bor beton kasalliklarim bor edi buni endi ayol kishi birovga aytmaydiyu voy man kasalman deyolmaysiz deyishga haqqingiz ham yo'q chunki kasalman desangiz odamlarni sizga qarata fikrlari o'zgaradi bir birov kim birovlarni rahmi keladi kim birovlarni achinish bo'ladi kim birovlar o'zini uzoqqa tortadi manda ham shunaqa narsalar ko'p bo'lgan manda ikki ming to'rtinchi yil oyog'imdan operatsiyada bo'lganman lipoma bezlarini oldirdim lipoma bezini oldirganimdan keyin после operatsiya bosib ketdi analizlar yaxshi chiqmadi qo'limga ham oyog'imga ham hamma joyimga xullas qalam keyin lepoma bezi bilan birgalikda gagroma ya'ni suv yig'adigan nima bo'ldi doktorlarga borsam vrachlarga onkolog vrachlarga borsam bu tabiiy suv yig'ibdi shunaqa bo'lishi mumkin o'ntadan bittadan yigirmatadan bitta odamga uchraydigan narsa dedim keyin oyog'imda to'piqlarimda qo'llarimda hamma joyda xullas kalom hamma butun organizmda shunaqa bo'ldi keyin bora bora bu narsa mani nima deydi kaletga aylandi kalet deb o'yladim o'zimni ich qotish ichim to'xtardi ichim damlab ketardi ximiyalar oldim nur oldim keyin bora bora bir hafta o'n kunga shunaqa qiynalardim keyin ikki ming beshinchi yil judayam katta operatsiya bo'ldim besh yarim soat ikki uzr ikki ming o'n beshinchi yil judayam katta operatsiya bo'ldim besh yarim soatda chiqaman bunda nima deydi женский taraflama bo'ldim женский taraflama bo'ldim qon to'xtatish to'xtatisholmadi har tarafdan qon ketib bir yarim litr qon oldim mm, uchta plazma oldim urush qilishgan mani jonimni saqlab qolish uchun avvalambor o'shanda o'sha shahlabi shahla kurashva deydi to'qqizinchi roddomda mani saqlab qolishga uringan ayol o'zimni opaxondan bo'ladilar ularga ham juda yam katta minnatdorchiligimni bilaman balkim shu shahla kurashi bo'lmaganda mani shunchalar olib qolishga harakat qilmaganda balki man hozir bo'lardim yo bo'lmasdim professor xotin judayam o'zini ustiga kuchli ishlagan xotin ularga ham judayam katta rahmat aytaman avvalambor xudo mani umrimni beribdiki man yashab kelyapman и keyin ular ham sababchi bo'lganlar keyin shu orada man больницадан chiqdim uyimga keldim keyin qarasam mani organizmda shish allergiya eskanlash boshlandi labimga ko'zimga burnimga yuzimga bo'ynimga qo'llarimga toshib ketadigan boshlandi buning uchun bormagan joyim qolmadi boshiga man o'sha begona qon olganman o'sha begona qon ta'siri deb o'yladim yo'q endi bu nimadan bo'ldi haqiqatdan o'sha begona qon organizmga singib ketmaganmi yo o'zimda mana bu qanaqa bir o'sha vaqtda allergiyaga qarshi nima bo'lib turganmi nima dedi allergiyaga qarshi organizmda tilimni uchida turibdi allergiyaga qarshi moyillik bo'lganmi organizmda o'sha birgalikda bo'lgan avvalambor hammasi xudodan mana allohga shukur hozir hammasidan qutuldim eski gaplarni eslashni xohlamayman lekin mana shu allergiyamni ham aytib o'tmoqchi edim bu allergiya judayam yomon ayniqsa astma qisib qolishlar judayam yomon edi mana shu allergiyani davolash uchun bormagan больницalarim klinikalarim qolmadi hammasiga bordim kim nima desa hammasini qildim ichmagan giyohim ham qolmadi hammasini ichdim ganodan ba'zilarini ham dorilarni ham ichdim xullas xullaskonam ichdim hammasini mana keyin o'sha oyog'im uchun olib kelib berilgan faqat oyog'imga degan mahsulot ya'ni mana bu nano balzamlar mana allergiyadan butun mana shu organizmdagi hamma narsadan даже manda gemoroy bor edi o'sha gemoroydan ham hamma hamma kasalliklardan man bu yerda aytoladigan kasalligim bor aytolmaydigan kasalligim bor borda hamma kasalimdan judayam katta aytolmaydigan kasallarimdan judayam yaxshiman organizmda qirq foizga rakdan tozi pash ellik foiz tozi manga mani boshim tinimsiz og'rirdi bir ming to'qqiz yuz to'qson to'qqizinchi yil orqa miyamda qon qo'yilgandi o'shanda o'n bir kuncha tilsiz bo'lib qolgandim o'shalarda ham asli jinasi boshim tinimsiz og'rirdi o'shalar ham og'rimaydi xudoga ming qilib shukur boshim ham og'rimaydi charchashim ham yo'q keyin manda palet bor edi suyak emarilishi ob havoda judayam nimada nam tortadi ular yo'qoldi suyakda asr ham birozlar hammasi yo'q xudoga shukur mana ana manga man avvalambor xudo taologa ming rahmat aytaman mana shu nana balzamlarni o'zbekistonga olib kirgan abdulloh mirzoga to'lg'ona xonimga judayam katta rahmat aytaman mana shu nana balzamlarni menga olib kelib bergan o'rtog'im bilinsa xonimga ham judayam katta rahmat aytaman boringga shukur senga nima deydi faqat bu rahmatda emas boshqa vaqtda ham kasal bo'lgan vaqtlarim boshimga kelib turganing uchun bolalarimga qarab turganing uchun o'sha yoshlik vaqtimizdagi davrlarimizga hamma hammasi uchun senga rahmat aytaman o'rtog'im mana shu rahmat aytish butun efirga to'g'ri kelgan bo'lsa sanday xotin yo'q o'rtoqjon to'g'ri urushdik talashdik yaxshi gapirdik tortishdik baribir sani judayam yaxshi ko'raman begunisi mana bu spreyni bolangiz do'palning spreysi judayam zo'r sprey bu bitta pishilkasi besh litr suvga qilinadi bu очищающий Juda ham zo'r mahsul ichki organizmlarni batamom tozalaydi ichaklarni kishechniklarni hammasini tozalaydi bu o'sha tozalash barobarida bu vasaloyat qiladi bu juda ham katta yaxshi asablar yurak qon tomir hammasini yaxshilaydi 哈迈勒克，卡塔登卡塔拉赫马。Stay home, stay safe with g l o b a l train from Dubai。母亲八十二岁，今年那个吃了药以后效果特别好，第十天以后她的这个症状出现，拉屎拉出了是羊屎蛋蛋的硬结橛子。现在是我又买了第二瓶，她现在新。 心气呃气短的这个毛病已经有所。Ты с нами, а значит ты победитель.